Na casa 6.7, a gente representa a entidade em si, né? O produto dessa casa, né? o primeiro produto dessa casa é o, o, aonde essa entidade se coloca como pública, né? Então, aí entra a, a página em si, né? o portal da entidade, né? que entra naquele domínio que a gente é, comentou na né? casa 6.3. Na casa 6.7 ela é o portal em si, com toda a informação, identidade visual, identidade é, musical, tudo que a, a entidade venha a possuir, né? E é, os produtos que ficam disponíveis né, nesse, nessa plataforma, nesse portal, é, sejam relatórios, sejam notícias, sejam newsletters, é, cursos ou também produtos físicos, né? Às vezes é, algumas organizações usam produtos físicos, souvenirs ou é, livros, coisas que, que ela normalmente negocia para se capitalizar né, e poder operar a sua, a sua missão social.